un flacon de parfum a la forme d'une boule de rayon 3 cm. Il est plein. Son contenu est transvasé dans un flacon de même volume en forme de corne dont l'air de la base est 50 cm. Quelle est la hauteur de ce liquide dans le cône arrondi au centimètre près Maintenant que je vous ai mis au parfum, on va résoudre ce problème. D'abord, quel est le volume de la boule La boule, volume de bulle, 4, pardon, pas de bulle, de boule, volume de boule, 4 tiers pi fois r au cube égale 4 tiers pi fois 3 puissance 3. Le rayon, c'est 3, ce qui donne 36 pi, bien sûr centimètres cubes le volume du cône, la formule 1 tiers R de la base fois hauteur égale 1 tiers fois 50, c'est la base, fois H qu'on ne connaît pas. On sait que les deux volumes sont égaux. Volume de la boule égale le volume du cône. Donc 36 pi doit être égal à 53 sur 3 H. Et nous voilà une équation. Inconnue H h égale 36 pi fois 3 sur 50. Si on appuie à la calculette, on trouve environ 6,7 arrondi au centimètre, 7 cm. Et voilà le travail.